Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya ingin sharing Bagaimana cara mendapatkan diskon 35% Atau sampai dengan 22.000 Di GrabFood Oke langsung aja Pertama kali kita install dulu uh, uh, aplikasi Grabnya nya kalau misalnya sudah ada langsung aja klik grab ya aplikasinya muncul langsung kita seperti biasa kita melakukan pesan makanan langsung aja kita klik makanan lalu kita ini misal aja ya misalnya kita siang-siang ini uh, siang hari pengen nikmati es krim kita klik aja es krim station ya nah ini ada muncul karena ini dekat terdekat maka kita pilih ini misalnya saya pengen es krim coklat strawberry nih ya tinggal kita klik nih misalnya kita rame-rame kalau rame-rame misalnya kita ada berlima kita tambahi 1 2 3 4 5 oke masuk ke keranjang ya kita lihat keranjang kita ya ini sebelumnya saya udah <laughs> banyak pesan nih sampai 5 pesanan nah, kita bisa kurangi ya, nolkan aja dihapus tadi kita pesan kirim coklat strawberry ada 5 dimana totalnya 67.500 jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah di sini lihat ada tambahan promo metode pembayaran nah, misalnya tunai atau OVO untuk bayar dengan OVO cash maka kita klik tambahin promo ya di sini sudah banyak promo ya di sini ada kembali ke rumah kode promonya itu kita dapat diskon 15% lalu diskon brand favorit ongkir banyak banget nih nah, lalu di luar itu nah, di sini yang perlu saya garis bawahi jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 35% atau maksimal 15.000 kita tinggal ketik aja kode promonya makan dulu PKB ya kita tulis ya kita buktikan nih makan M A K A N D U L U L U P K B ya ini dia muncul kita tinggal klik gunakan sekarang nah, jadi untuk kode promo makan dulu PKB itu minimal order 35.000 jadi kalau misal harga es krimnya 12.500 tadi kita contohkan 5 jadi kita bisa berlaku ini jadi kita dapat uh, potongan atau diskon sebesar 35% atau maksimal 15.000 ya kalau misalnya kita gunakan sekarang langsung berubah yang seharusnya totalnya adalah 83.125 itu menjadi 52.500 ya Alhamdulillah ya ya itu untuk uh, kode promo makan dulu PKB nah, nah, di luar itu saya akan memberikan kode promo yang lain kalau kali ini adalah dapat potongan atau diskon Rp20.000 jika pemesanannya minimal Rp50.000 kebetulan di sini pemesanan saya eh, totalnya ada 67.500 jadi luar biasa nih es krim station awalnya dia harga 83.125 kita udah di diskon nih 20% di luar itu kita masukkan kode promo kita kita dapat tambahan diskon lagi jadi seperti yang tadi makan dulu PKB sudah dapat diskon 20% dari es krim station kita dapat tambahan diskon lagi 35% makanya tadi kalau kita masukin jadi harga awalnya sebelum diskon 83.125 dapat tambahan diskon dari es Station 20% itu menjadi totalnya 67.500 Selain itu, kita masukkan kode promo ini, kita dapat tambahan lagi 35%. Ya, yang makan dulu PKB. Jadi promonya sudah berlipat-lipat ya. Ini bayangkan. Jadi kita lihat aja gunakan sekarang. Jadi awalnya 83.125 menjadi 52.500. Itulah yang kita bayarkan dengan mendapatkan es krim yang senilai 63.125 mendapat diskon lebih kurang 31.000. Jadi selain dapat diskon 20%, kita dapat tambahan diskon 35% dengan menggunakan kode promo. Oke. Okay. Selain itu, kalau misalnya kita sudah menggunakan kode promo makan dulu PKB, itu total kode promonya ada tiga kali pemesanan. Jadi teman-teman bisa gunakan tiga kali pemesanan dengan kode promo makan dulu PKB. Jadi kalau pesan ekstrim station ini bisa mendapatkan pertama 20% terus plus tambahan 35% dengan menggunakan kode promo makan dulu PKB. Oke, nanti dulu. Nah, ini saya mau menjelaskan lagi, kalau misalnya kode promo kita diskon 35% sudah habis, kita bisa menggunakan kode promo yang lain. Yaitu potongan 20.000, diskon 20.000 dengan minimal order 50.000. Ini saya contohkan lagi, saya pesan es krim station, eh, es krim mix itu total belanja saya 83.125 dapat diskon 20% menjadi 67.500 lalu kalau saya masukkan kode promo ini saya dapat potongan diskon lagi Rp20.000 karena pemesanan saya itu sudah melebihi dari rp 50.000 Oke saya masukkan ya kode promonya bakul PKB ya kalau saya gunakan sekarang awalnya harga es krim 83.155 dengan beli es krim itu dengan masukkan kode promo Bakul PKB sudah dapat 20% dari es krimnya dapat potongan 20.000 lagi dari Bakul PKB nya jadi totalnya itu hampir 36.000 potongannya luar biasa ya itu kita dapat kuota dua kali pemesanan jika teman-teman sudah habis promo ini kode promo ini nggak usah khawatir kita ada tambahan satu lagi yaitu potongan diskon rp 22.000 ya ini sudah kita misalnya sudah dua kali kita gunakan dan sudah habis kita ada tambahan satu promo lagi nah jadi kembali lagi teman-teman kita pesan 5 es krim seharusnya kita bayar 83.25 kita dapat sudah dapat potongan 20% sebesar 67.500 lalu kita tambah lagi nih kode promonya bakul PKB OVO ya gunakan sekarang gunakan sekarang perhatikan seharusnya saya membayar 83.125 dipotong 20% plus dikurangi lagi diskon 22.000 jadi total yang saya bayar adalah hanya 45.500 45.500 luar biasa ini hampir totalnya 50% ya jadi potongannya sekitar 30 hmm, 38.000 luar biasa. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan kode promo ini dan silahkan nikmati promo 20% dari es krim station. Jadi total diskonnya kita bisa dapat sampai dengan 55% atau ini ada potongannya sampai dengan 38.000 Oke, kalau nggak percaya silahkan dicoba. Eh, teman-teman uh, yang isi yang sudah bisa membuktikan, silahkan isi di kolom komentar dengan kata saya berhasil. Oke, itu dulu. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.